السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد في البداية وقبل مشاهدتك لمعرفة تفاصيل الخبر أحب أوجه رسالة بالنسبة للناس اللي أول مرة تشوف القناة أو الناس اللي متعودة تشوف القناة ولكن إلى الآن ما عملتش اشتراك في البداية اشتراكك في القناة مش هيخسرك أي حاجة بالعكس ده إن شاء الله هيفيدك وكمان هيكون حافز ليا إن أنا أستمر في رفع الفيديوهات وإن أقدم لك فيديوهات أفضل وأكثر. وعادة يا سيدي ممكن تجرب معانا أسبوع أو عشر أيام ولو لقيت القناة محتواها كويس وإن أنا بالفعل بقدم لك محتوى كويس يبقى كده ما خسرتش أنت أي حاجة بالعكس أنت كده تبقى استفدت لو لقيت القناة عادية أو أنت ما استفدتش أي حاجة ممكن تلغي الاشتراك في أي وقت وعشان كده بتمنى من الناس اللي لسه ما اشتركش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس وما تنساش تضغط لايك لإعجابك بالفيديو عاجل يا أصحاب المعاشات البدر فرغلي يعلن موعد صرف العلاوات الخمس وقرارات تزلزل والي في رد سريع من البدر فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات منذ لحظات بشأن تساؤلات كافة المواطنين من أصحاب المعاشات بخصوص موعد صرف العلاوات الخمس قال البدر فرغلي أنه خلال 30 يوما من الآن ستصرف العلوات الخمس بس عاوز من أصحاب المعاشات طلب وهو المساندة الكاملة لنا حتى نصرف تلك العلوات في أقرب وقت ولا تلتفوا للشائعات فنحن جميعا مع مؤسسات الدولة المصرية وأضاف البدر فرغلي في تصريحات صحفية اليوم إننا اتخذنا إجراءات تصعيدية حتى يحصل زملاؤنا من أصحاب المعاشات على هذه العلاوات في أقرب وقت ممكن إن أموالكم في أيد أمينة ولكن أطالبكم الدعم الكامل لنا حتى تصرفوا هذه العلاوات